चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम सूरदास जी के जीवन परिचय को ज्ञात करेंगे इसके पहले हम उनके पदों पर आधारित प्रश्नों को पूरा कर चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन पंद्रह में हुई इस तरह लगभग 100 वर्षों से भी ज्यादा समय तक वे जीवित रहे उनका जन्म कहाँ हुआ था इस बारे में दो प्रकार की मान्यताएं हैं कुछ लोगों का मानना है कि वे मथुरा के आसपास कहीं जन्मे थे और दूसरे विद्वानों का ये मानना है कि वे दिल्ली के पास सीही नामक एक स्थान पर एक गांव में उनका जन्म हुआ था रचनाएं सूरदास जी की प्रमुख रूप से केवल तीन ही रचनाएं हैं तीन ग्रंथ हैं इसमें से एक का नाम है सूर सागर दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सूर सारावली इनमें सूर सागर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ग्रंथ है सूरदास जी ने कृष्ण के बचपन को लेकर के बहुत ही मधुर मार्मिक मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत किए हैं और यही कारण है कि साहित्य में उनसे पहले तक नव रस हुआ करते थे लेकिन उन्होंने इसमें एक दसवें रस को भी जोड़ा और वह वात्सल्य रस के नाम से जाना जाता है सूरदास जी भक्ति काल की सगुण धारा के कवि थे और श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे इसलिए उन्होंने उनके जीवन को ही केंद्र में रखकर अपने समस्त साहित्य को रचा है उन्होंने ब्रजभाषा को अपनाया क्योंकि वही श्री कृष्ण की भी भाषा रही होगी ऐसा उनका एक भाव है तो यह था सूरदास जी का जीवन परिचय आपसे अनुरोध है कृपया से लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए हम उसका उत्तर देंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद